Est-ce que ça va toujours Merci en tout cas de participer comme vous le pouvez, même si on n'a pas trop, trop le droit de se lever et de danser. Mais c'est gentil de, mettre du cœur. Ma che posso c'est My Love, c'est une composition Meika que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube, il y a un super joli clip avec des amis danseurs contemporains qui sont tout droit de Paris, ils ont fait un super clip. Alors un gros big up à eux ce soir, Et pensée pour ces danseurs qui nous ont fait un clip sympa. Je vous invite à aller voir sur la page Meika YouTube, My Love. Merci Sophie. C'est bien quand tu prends ta grosse voix comme Jesus. ouvrez les yeux, ouvrez les mains. On peut montrer qu'on est vivant parce qu'on a encore la chance de pouvoir faire la fête. Alors profitons-en. moi, Est-ce que vous voulez qu'on continue ou quoi sorti, il s'appelle YOLO.